silahkan like dan subscribe Halo sobat otomania dimanapun berada ini adalah Yamaha NMAX 2020 yang dijual mulai 29,7 jutaan dan untuk Yamaha NMAX ABS silahkan cek videonya sudah ada juga di channel ini dari hadirnya Yamaha NMAX 2020 banyak juga yang menyayangkan ya karena banyak sekali kekurangan atau minusnya yang pertama adalah lampu sein ini kalau yang lama dia di atas ya agak besar dan sekarang kecil ke bawah jadi banyak yang bilang jadinya kurang jelas dibilangnya tapi itu pendapat yang secara subjektif ya sob. jadi menurut saya di sini ada juga kelebihannya yaitu kalau scene yang di bawah ini lebih aman dari gesekan ya kalau kita parkir kalau yang lama ada di sudut seperti itu gampang sekali ya tergores ataupun tersentuh waktu di parkiran nah ini kembali lagi berapa persentase minus dan plusnya apakah 50-50 atau 50-40 yang mana lebih banyak kembali ke selera lagi yang kedua banyak juga yang mengatakan bahwa kekurangan NMAX 2020 yaitu posisi power socket untuk cas HP-nya di sini yang terbuka ya tanpa penutup seperti yang uh, cover di kanan jadi banyak yang menyayangkan kenapa tidak taruh di kanan di sini atau mungkin ada tutupnya juga biar tidak kena air atau saat hujan ya banyak yang berpendapat seperti itu bikers bikers saya juga sering ya berselancar melihat berbagai komen tapi menurut saya nah ada juga nilai plusnya nah, yaitu tidak mungkin ya saat hujan bikers mengecas atau naruh HP di sana ya meskipun mungkin ada penutupnya mungkin akan sanksi juga sih karena pas masukin dan ngeluarin pasti kena air ya kalau pas hujan dan ini mungkin ya berapa kadarnya plus minus 50 50 atau 60 40 atau 70 30 kalau saya sih bilang 50-50 saja dah kalau sobat yang lain terserah silahkan berikan di komentarnya next ini sadelnya sadel NMAX terbaru ini tidak seperti keluaran NMAX eh, lama yang sudah facelift yaitu ada jahitan jahitan yang kelihatan lebih sporty ya tapi yang baru ini polos lagi sob jadi ini banyak menyayangkan tapi menurut saya sih mungkin ada plusnya juga jadinya itu lebih lembut sob ini kulit saddle yang NMAX terbaru ini lebih lembut ya meskipun ada jaritan yang kelihatan lebih kelihatan sporty ya kembali ke selera lagi sih kalau saya masih 50-50 sih plus minusnya jadi mungkin selera juga ini juga ada yang komentar banyak sekali tonjolan nah ini ada videonya sudah saya bahas sih ini tonjolan juga berfungsi karena banyak sekali seperti ada sok tabung ada uh, apa namanya ban ya yang bisa diupgrade jadi itu ada tonjolan di sana itu juga ada mesin ya ini seringan udaranya lebih besar karena menggunakan mesin yang diupgrade ya jadi power torsi juga naik itu yang menyebabkan harus ada tonjolan ke bagasi ya biar tidak mentok itu sih alasan dari Yamaha jadi oke-oke okay -okay saja sih menurut saya next banyak yang menyayangkan juga yaitu nah tutup tangkinya yang kelihatan eh, kurang bagus ya tidak seperti yang lama kelihatan sangat mewah tapi kalau yang lama kan di luar jadi kelihatan mungkin pantas lah dibuat lebih bagus kalau menurut saya kalau ini kan di dalam jadi saat kita beli bensin pun kita pegang tutupnya tidak dilihat orang dan enaknya yang terbaru ini kan tidak ada tonjolan jadi kalau kita bonceng anak kecil duduk di sini jadi nggak ada tonjolan kan lebih nyaman ya kayaknya sih plus minusnya oh. kalau yang ini mungkin 60 40 ya plusnya 60 menurut saya sih menurut sobat mungkin ya tulis di komentar atau apa lagi ada yang minus silahkan tambahkan ya sob terima kasih atas waktunya salam satu aspal